Óyeme, somos seres especiales. Confía en ti, tu instinto. Saca, instinto, super mortal. nunca termina Fluye la vida, instinto consejero leal No hay problema que no consigamos resolver instinto Del corazón sigue independiente de la razón Un pesimista abeja, dificultad buscando oportunidad Nosotros siempre optimista oportunidad en cada dificultad Vamos, no guarde nada para una ahora es especial No abre, actúe, no te muestra confianza Vamos, avanza, ataca, instinto super mortal Saca tu instinto super mortal, ja Instinto super mortal, como las estrellas que uno sigue mirando Son puros puntos universales Tú sales, sales, igual lo estás mirando Que es lo que está pasando Todos lo miran, pero somos puros puntos acumulando Van surgiendo, van avanzando Lo que te estés mareando El mundo te está mareando Dime hablando sin punto Pa' que no haya coma Puro saco, parando los puntos buenos Que uno puede ir sumando, acumulando no puedo ser sincero, más allá de ser comando Libertad para mí, como dice Loja y va Ven a nacer conmigo hermano, está todo bien Como dice Lucas, que su boca no diga bla bla bla Pura transpiración con palidad de verdad Y nada más que hablar, como dice Paparotti, Dejen solo a Nada suena igual distinto Este es el punto y brindo No me rindo, sigo vivo Familia lirical en estribillos Brillo estelar, rap de la calle En lo implícito está todo el detalle Que esto no pare y no falle El tiempo para compartir mensajes ADCYT S1 el epicentro Valle del Elqui, el punto de encuentro Recuerdos y momentos, vida que gira escrita en textos Rap music, la familia es lo nuestro Rima, materia prima, hace y compases Se aproxima la cima, la nueva raza kamikaze Flow el elquino, MP3, cassette, vinilo Lo que vivo, lo escribo, lo vivo y lo persigo yo, yo Busca tu destino, sin quedar en el camino El instinto no muere, permanece vivo Llega la raza guerrera que en la tierra Instinto evolucionado de esta generation Usa los poderes, no estás perdido Dijan Familia es familia, digan lo que digan Eso sí lo inventé, por los míos voy de frente filo el diente, fuerzas ancestrales Desde que estaba en el vientre Días de soledad, inequidad, de mala